hey guys welcome back to a new video of my channel and saffron is back now today I'm gonna give you the best GTA 5 loading screen mod pack for your GT San Andreas Android. I mean that ये वाला जो लोडिंग स्क्रीन का mod पैक रहेगा यू नो दैट अभी तक मैं बहुत सारे जो है लोडिंग स्क्रीन के mod packs अपलोड कर चुका हूँ लेकिन ये वाला जो लोडिंग पैक होगा थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है तो इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है वो उसकी इमेज आप यहाँ पे ऑन डिस्प्ले देख सकते हो और उसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर और क्या क्या images आपको देखने के लिए मिलेगी उन सब images को देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं किया है वो कर दो क्योंकि उससे ये बेनिफिट होगा कि आपको जो बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से आपकी जो फ़ोन की नोटिफिकेशन है वो एक्टिव हो जाएगी यूट्यूब वीडियोस की नोटिफिकेशन एक्टिव हो जाएगी बेसिकली तो जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके फ़ोन के टॉप के ऊपर में जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा ठीक है then you will be click and you will be redirect on my video and आप आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हो ईजिली बिना किसी प्रॉब्लम के एंड अभी आप यहाँ पे ऑन डिस्प्ले देख सकते हो दैट आपको किस तरीके की जो ये लोडिंग स्क्रीन का जो मोटपैक ये मिलने वाला है इसका जो इंस्टॉलेशन है मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ इसका जो पासवर्ड है क्या रहने वाला है और इसको कहाँ पे पेस्ट करना है कहाँ पे कॉपी करके कहाँ पेस्ट करना है वो सब मैं चीज़ें मैं बताने वाला हूँ बेसिक सी वीडियो की छोटी वीडियो की ज़्यादा बड़ी भी नहीं लूँगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इस वीडियो में बताऊँगा और बहुत ही बेहतरीन वाला जो लोडिंग स्क्रीन वाला मोटपैक है ये होने वाला है बेसिकली एक लोडिंग स्क्रीन की एक फाइल होगी जो मैं आपको दूंगा एंड इसको डायरेक्ट आप पेस्ट करते ही चला सकते हो लेकिन उसके लिए भी आपको काफ़ी सारे जो है स्टेप्स करने होंगे तो क्या करने होंगे उसी के लिए आप वीडियो देखो थोड़ी देर में इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट होने वाला है उससे पहले मैं एक ही बात कहूँगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशन कॉल पर कर दो यार काफ़ी लोग नहीं करते हैं हर वीडियो में बोलता हूँ लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कर देते हैं लेकिन जो नए लोग होते हैं वो बिल्कुल नहीं करते यार तो यार प्लीज़ जो नए आ रहे हो ना यार वो क्योंकि यार न्यू व्यूवर्स आएंगे तब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए और बहुत अच्छी वीडियोस बनाने के लिए राइट सो या जल्दी से आओ एंड uh, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो और इस चैनल के बारे में बताओ और काफ़ी लाइक सपोर्ट मिलेगा इस चैनल को तो मुझे भी खुशी होगी एंड इस चैनल पर और भी ऐसी ऐसी वीडियोज़ अमेजिंग वीडियोज़ जो है आती रहेगी so let's go to the installation तो आपको फाइल मिलेगी डिस्क्रिप्शन में उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद जैसे आप अपने जेड आर्चीवर को ओपन करोगे उसके बाद में आपको फाइल दिख जाएगी यहाँ पे डाउनलोड के फोल्डर पे या फिर जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है देन एक्सट्रैक्ट हेयर करना है उसके बाद में आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है और पासवर्ड आपको क्या डालना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक मिलेगा पासवर्ड के आगे उस लिंक को ओपन करके आपको पासवर्ड दिख जाएगा ठीक है तो अभी जो है मैं पासवर्ड आपको नहीं दिखाने वाला तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया है थ्री डिजिट का पासवर्ड होगा और अगर आपको देखना है पासवर्ड तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक के ऊपर क्लिक करो एंड पासवर्ड देख लो एंड यहाँ पे ओके करते हैं एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद में फोल्डर मिल जाएगा ओपन करो उसके बाद में एक और फोल्डर मिलेगा उसके नीचे आपको एक और फाइल मिलेगी रेडमी इम्पोर्टेंट इस फाइल को जब आप रेड करोगे तो आपको इस पर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी तो आप रेड कर सकते हो अगर चाहो तो देन हमको यहाँ पे ये फोल्डर मिल जाएगा इस फोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट करके कट कर देना है डिवाइस मेमोरी में आना है एंड्रॉयड में जाना है डेटा में जाना है एंड डेटा में आने के बाद में गाइज यहाँ पे पेस्ट कर देना है दैट्स इट इतना ही करना है पेस्ट हो गया आई होप दैट आपने इंस्टॉलेशन देख लिया है इंस्टॉलेशन देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पासवर्ड जो है यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो ईजिली आप जो है लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो फाइल को ठीक है और ये चीज़ मैंने इसलिए करी क्योंकि काफ़ी लोग जो है वीडियोज़ नहीं देखते हैं काफ़ी लोग जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं करते तो इसलिए मैंने ये जो पासवर्ड है या हाइड किया है इस वीडियो में तो आपको जो है पासवर्ड जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से जाकर के आप जो है पासवर्ड को देख सकते हो ठीक है देन यहाँ पे जैसे पेस्ट कर दोगे गेम अपना ओपन करोगे when you open your game आप देखोगे दैट आपके जो लोडिंग स्क्रीन का पैक है वो अच्छे से वर्क कर जाएगा एंड आपकी जितनी भी लाइक जितनी भी इमेजेस थी बेसिकली वो सबके सब वहाँ पे एक्टिव हो जाएगी and you will play easily बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत अच्छे से आप गेम खेल पाओगे इन्जॉय कर पाओगे एंड एक और बात अगर कोई भी चीज़ मुझसे मिस हो गई हो या फिर मैंने कोई चीज़ नहीं बताई हो इस वीडियो में या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो सब चीज़ें आप कमेंट करोगे तो मुझे भी खुशी होगी दैट कमेंट आया है किसी का तो मैं रिप्लाई भी ऑब्वियसली सभी का कमेंट का करता हूँ तो अगर आप कमेंट करते हो आपको रिप्लाई भी एंड टू एंड मिल जाएगा बस मैं एक ही कहना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में वीडियो एंड होने वाली है मैं यही कहूँगा कि दैट अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑल पे क्योंकि इसी से मोटिवेशन मुझे मिलता है है आगे के नेक्स्ट न्यू वीडियोज़ के लिए so yeah thank you so much for watching this video and bye